Você já ouviu falar dos shinobis de olhos vermelhos Que antecipam os seus movimentos E estão sempre à frente do tempo Um olho capaz de copiar tudo que vê Você já sabe qual é o clã Uchihas Sharingan Eles avistam de longe o bode no meu semblante Os meus olhos têm cor de sangue Eu consigo te prever Quantos não cairão? Quantos não queriam esses olhos que giram? Mas tudo tem um custo, ainda vai ter que sofrer muito. Pra despertar uma gig, um milhão de sangue. Movimento circular, meu junto circular. Cuidado, a maldição do ódio é real. Meus olhos só enxergam o caminho do mal que passa por traumas Quem tem esses olhos sabe desde a infância Que vai viver em prol de vingança O mundo ninja é cruel Esquece que se for na Vila da Folha Não mexe com a minha família O que é que quem cai mais Esse olho hipnotiza Te mando pra outra dimensão É tudo uma ilusão Ilusão Piscou e fui Pro Camui Tirei o clã Sharingan ah, Esse poder é parecido com o ego Vai lentamente te deixando cego ei. O Sharingan sempre acaba insano Supremos loucos entendem Escondendo os segredos juntos Secretos, muito ódio e dor Vem de antes dos meus pais Raiva demais, rancor demais, chorei demais Acho que jamais encontraremos a